क्या कर रहे रे शूटिंग कि, किसका शूटिंग वीडियो बना रहे रे किसका वीडियो तेरा वीडियो तो, मेरा वीडियो बना रहा है मेरा हाय गाइस तेरे को जो शूट करना है कर बिंदास बिंदास शूट कर जो शॉट लेने का ऐसा शॉट लेने का सब जो शॉट लेने का है जैसे शॉट लेने का सब शॉट ले ले तू हाँ चल कंटिन्यू कंटिन्यू बहुत फास्ट है यार तू हाँ? जो शॉट लेने के लिए या बिंदास कंटिन्यू कंटिन्यू बंदर आ गया हाँ ठीक है पर कैसे तू अंदर कैसे आया और बाहर कैसे जा रहा है मैं तो बस शॉट ले रहा हूँ क्या तू अंदर बाहर कैसे कर रहा है मेरे को पता पहले तो क्या कर रहा है सबसे क्या कर रहा है तू तू तू मेरे को बता रहा पहले अंदर बाहर कैसे कर रहा है तू क्या कर रहा है तू भगवान इधर से बाहर निकाल दिया यार कैसे भी अभी तो बताएगा मैं तो बस शूट कर रहा हूँ अंदर का शॉट चाहिए तो अंदर आता हूँ बाहर का शूट चाहिए तो बाहर जाता हूँ अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ देख मैं शायद फंस गया इधर अभी मैं फंस गया डेफिनेटली अंदर से अंदर से दरवाज़ा नहीं खुल रहा और बाहर से भी नहीं खुलेगा शायद कुछ तो हेल्प करना यार ठीक है रुका हाँ, पकड़े ठीक है पकड़ते हैं Whew. किधर फंस गया हम लोग ये शूट कर रहे हैं मज़ा आता रहेगा ना रे हाँ रे आता है मज़ा आता है yo guys what's up we are trapped in the car अपन बाहर निकलेंगे कि पता नहीं यार पर बता ना तू तू ये अंदर बाहर कैसे करता है अरे वो शॉट पे डिपेंड रहता है अरे अंदर का शॉट लेना तो अंदर से ले सकते हैं बाहर का शॉट लेना तो बाहर से ले सकते हैं अच्छा तो मतलब अभी हम्म, मुझे अंदर का शॉट चाहिए तो मैं अंदर से ले रहा है हाँ। और बाहर का शॉट चाहिए तो <laughs> बाहर आ गया ए ए क्या क्या अंदर आ अंदर आ अंदर आ So hey guys, we are not trapped in a car anymore. I found another guy with a camera and got my videographer out. नहीं तो मेरा अगला वीडियो शूट कौन करेगा <laughs>